nitwa Mukanyiribambe josephine umuyobozi wa koperative icyerekezo simbi turi abanyamuryango magana abiri na mirongo itandatu na batatu abagore ijana na cumi na batandatu abagabo ijana na mirongo ine na barindwi duhinga ku buso bungana na hegitari mirongo itatu n'eshatu duhinga ibigori n'imboga mbere twahingaga ubuhinzi bwa gakondo kubera inama z'ubuhinzi n'ubworozi twahawe na mapu umusaruro wacu wariyongereye ku buryo bushimishije ubu tweza toni ijana na mirongo itanu tuvuye kuri toni mirongo inani dukoresha imborera ndetse n'imvaruganda dutera imbuto z'indobanure dutera imiti yica ubukoko ku gihe tukanavomera iyo imvura idahagije imbogamizi duhura nazo abanyamuryango bamwe na bamwe baba badashaka guhuriza hamwe umusaruro hari n'abandi badahingira igihe ariko tukagerageza kubyumvikanisha mu banyamuryango ntawe tubangamiye twagize amahirwe yo gusurwa n'abantu baturutse impande nyinshi baza kureba iterambere ubuhinzi bw'ibigori butugejejeho urugero urubyiruko rwo mu bubirigi twabasobanuriye iby'ubuhinzi bwacu barabyishimira batumye dufunguka mu myumvire ndetse dutera imbaraga zo gukomeza ubuhinzi twasuwe kandi n'uhagarariye umuryango interedi fateriniti tumubwira ibyo aporojimapu yatugejejeho twarasabanye turabyina yongera kutugira inama yo kutazasenya ibyagezweho umusaruro mwinshi mwiza watumye abanyamuryango biyishyurira ku gihe ubwisungane mu kwivuza no kurihira abana amashuri kurya neza no kwambara neza tukaba dushimira umuryango wa porojimapu wabaye igisubizo cy'ibibazo abanyamuryango bari bafite kubera ubumenyi baduhaye ngabo nziza bakwiye